थर्टी फोर रूम है इस होटल में banquet hall this is the reception area I am at Athena thank you outdoor sitting area this is the open bar DJ आपको डेली मिलेगा इनडोर रेस्टोरेंट में लवली एंशियंट ग्रीक गॉडेस जी हाँ उसके ऊपर मैंने डाली green chutney paneer lababdar dal tadka lachha paratha super delicious ये तो आप भी मानेंगे कि ब्यूटीफुल एम्बियंस और फिंगर लिकिंग फूड अगर कहीं मिल जाए ना तो हमारी शाम बन जाती है ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर मैं आज आपको लेके आई हूँ hi guys this is Bhavika welcome back to my channel मैं आज आई हूँ पीछे आप देख रहे हैं होटल शुभ विलास है उसके थर्ड फ्लोर पर जो रूफ टॉप है एथेना वहां पर मैं आज आपको लेके आई हूँ वहां तो मैं आपको बाद में लेके जाने वाली हूँ पहले मैं आपको थोड़ा सा ना होटल के बारे में बता देती हूँ सो so, पीछे मेरे हैं होटल शुभ विलास एंड इस साइड जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड पर बहुत ही प्यारा सा गार्डन प्लस स्विमिंग पूल है चलिए मेरे साथ पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ ये जो देख रहे हैं ये है पूरा इतना बड़ा सा गार्डन है और वो आप देखिए स्विमिंग पूल है बहुत प्यारा लग रहा है मुझे वो स्विमिंग पूल दिखाती हूँ मैं आपको गांधी पथ वेस्ट वैशाली नगर में सिचुएटेड है newly constructed hotel Shubh Vilas and total 34 rooms हैं इस होटल में और यहाँ स्टे करने वाले guests can relax and spend a real good time at this backyard pool and guys ये जो बेसमेंट देख रहे हैं ना यहाँ पर है बैंकेट हॉल और चलिए अब चलते हैं यहाँ के रूफ टॉप रेस्टोरेंट जिसका नाम है एथेना होटल के रिसेप्शन में जब मैं पहुंची तो वहां के स्टाफ ने मुझे बहुत ही वार्मली ग्रीट किया एंड रूफटॉप एथेना पर मुझे कहां से जाना है मुझे उन्होंने ये भी गाइड किया so guys this is the reception area एक बार मैं आपको यहां का रिसेप्शन एरिया दिखा देती हूं सो so, चलिए अब चलते हैं होटल शुभ विलास के रूफटॉप रेस्टोरेंट एथेना में जो कि है थर्ड फ्लोर पर wow so here I am at Athena यहाँ की वाइब्स ही ना मुझे सुपर कूल लगी एंड नाउ इस रूफटॉप रेस्टोरेंट से मेरी एक्सपेक्टेशंस भी डबल ट्रिपल हो गई thank you okay okay guys मुझे लगता है कि आज एथेना में बर्थडे पार्टी भी है प्यारा सा डेकोर हो रखा है एंड गाइस ये है एथेना का outdoor sitting area outdoor sitting area की जो कैपेसिटी है वो है 85 five approximately night vibe at Athena is so so so good If you really want to party under the stars and out of city chaos, Athena आपके लिए एक perfect choice है this is their open bar. इस लग्जरी रूफटॉप पर आपको मिलेंगी wide variety of drinks and मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पाइन बेरी गम जिसका प्राइस था 250 रुपीस और मेरे सामने बार टेंडर ने वो ड्रिंक रेडी किया एक्चुअली ना मुझे बार टेंडर्स जब ये ड्रिंक रेडी करते हैं ना तो उनका जो स्टाइल होता है ना वो ड्रिंक रेडी करने का वो बहुत फैसिनेट करता है तो इसको मैं हर बार अपने वीडियोस में रिकॉर्ड ज़रूर करती हूँ तो लो जी हो गया है मेरा ड्रिंक रेडी एंड अब मैं करने जा रही हूँ इसको taste and yes it was a delightful drink cheers Athena के इंटीरियर्स और वार्म हॉस्पिटैलिटी ने ना सच्ची में मेरा दिल जीत लिया I am in love with this newly open rooftop आप भी ना जल्दी से प्लान कीजिए अब आप बोलेंगे कि जाना कहाँ है अरे डिस्क्रिप्शन में मैंने एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक सेंड किया है उसको क्लिक कीजिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा कि आपको कहाँ आना है एथेना में ठीक है और जल्दी से यहां पर आइए वीकेंड प्लान कीजिए एंड पिक्चर्स क्लिक कीजिए और इंस्टा पे पोस्ट करके मुझे टैग कीजिए एंड यस एथीना में डीजे आपको डेली मिलेगा एंड लाइव म्यूजिक मिलेगा ओनली ऑन वीकेंड्स तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एथेना के इनडोर रेस्टोरेंट में वाओ लवली hmm, काफी स्पेशियस है बहुत ही सिटिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है मुझे एक इस साइड पर भी है सोफाज वगैरह लगाए हुए हैं एक अलग से एरिया सिटिंग एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ अभी आप शायद जानते ही होंगे that Athena is an ancient Greek goddess I guess वहीं से ही ये नाम लिया गया है एथेना यहाँ का फ्रेंडली स्टाफ यहाँ का एम्बियंस यहाँ की cleanliness and stylish atmosphere makes it a very good restaurant लगता है मुझे भी ना जल्दी से अब यहाँ पर वापस आना पड़ेगा दोबारा अपनी फैमिली के साथ एंड अब मुझे वेट था मेरे ऑर्डर किए हुए मील का क्या क्या ऑर्डर किया वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी बाद में साथ ही साथ उसका टेस्ट और प्राइस भी बताऊंगी बट पहले मैंने सोचा कि आपको इस रूफटॉप रेस्टोरेंट के इंडोर सेटअप का एक टूर करवाती हूँ here is the blue lagoon जिसका प्राइस है 250 fifty rupees and this is spicy Goa जिसका प्राइस है 250 फिफ्टी रुपीज और ये है लिट जिसका प्राइस है नाइन हंड्रेड रुपीज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस रेस्टोरेंट ऑफर्स और वाइड वेराइटी ऑफ ड्रिंक्स जी हाँ आप अपनी चॉइस का कोई सा भी ड्रिंक यहाँ पर चूज कर सकते हैं and here comes the veg platter काफ़ी कलरफुल लग रही थी वेज प्लेटर एंड बहुत ही अच्छे से उसको गार्निश किया हुआ था और इस वेज प्लेटर में मुझे क्या क्या सर्व किया गया वो मैं अब भी आपको बताती हूँ सो गाइस वेज प्लेटर में मुझे सर्व किया गया पनीर टिक्का हरा भरा कबाब दही के kebab and veg seekh kebab trust me guys melt in mouth था सब कुछ जो कुछ भी उस प्लेटर में मुझे सर्व हुआ literally melt in mouth and ये जो प्लेटर है इसका प्राइस है सेवन फिफ्टी रुपीज पनीर भी देख रहे हैं आप इतना सॉफ्ट ओ माई गॉड मतलब मुंह में पानी आ रहा है उसके ऊपर मैंने डाली ग्रीन चटनी और थोड़ा सा किया लेमन को स्क्वीज ओप्स मतलब टेस्ट ना इमेजिन कर लीजिए आप मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया paneer lababdar dal tadka and lachha paratha and main course आ चुका था मेरी टेबल पर I must say presentation was ten on ten and जो शेफ़ आए थे साथ में तो मैंने ना उनसे पूछ ही लिया कि जब मेरे घर में गेस्ट आते हैं और मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ तो मुझे कुछ प्रेजेंटेशन के और गार्निशिंग के कुछ टिप्स दीजिए सो दैट मैं भी जब वो आए और मैं खाना उनके लिए बनाऊँ तो मैं भी इतनी खूबसूरती से खाना पेश कर सकूँ उनके सामने and this is paneer lababdar wow मतलब इतना कलरफुल और इतनी रिच ग्रेवी बहुत ही यम था एंड पनीर लबाबदार का प्राइस है थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ ये है दाल तड़का और दाल तड़का के ऊपर जो शेफ ने तड़का मारा था ना वो तो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना तड़का एंड इस दाल तड़का का प्राइस है two hundred and ten rupees और टेस्ट वॉज डिवाइन ये है लच्छा पराठा जिसका प्राइस है fifty nine rupees and trust me guys it was a delectable meal so guys this was my today's blog ambience तो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा ज़बरदस्त एम्बियंस है एथेना का and food is also super delicious और my recommendation at Athena is veg platter अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what